Нийгэм тэр чигээрээ энэ хуулийг маш чанартай Монголын боловсролын салбарт үнэхээр нэг реформ шинжил хийсэн одоо ингээд урууга харчихсан энэ тогтолцоог нэг өөд нь харуулад Монгол хүний нэг дэлхийд одоо өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлсэн ийм болоосаа гэж хүсэж байна. За өнөөдөр дэлхийд э, боловсролын салбараараа бүр эхний нэгд ордог Финланд улс гэвэл яг багшлага маш сайн ноцолтсон ер нь багшаа хамгийн сайн багштай сургууль, хамгийн сайн сургууль байдаг гэдгийг нотлоод өгсөн ийм жишээ жишг байгаа. Тэгээ өнөөдөр боловсролын багц хууль байнгын хороо ажлын эсгүүдийн нөхцөл байдлаас харж байхад бас хэд хэдэн зүйл дээр анхаарал татах зүйлүүд байна. Хилцүүлгийн явцад ялангуяа боловсролын багц хуулийг хүн бүр нугацтай маш сайн хилцэх ёстой. Тэгээд ёстой нөгөө 7 хэмжиж 1 октол гэдэг шиг сайн хууль гаргаж Монголын боловсролын салбарыг сэргээх цаг нь хэдийнэ болцоод байгаа гэдгийг бас юуны өмнө хэлье гэж бодож байна. Тэгээд э, ер нь ингээд хамгийн сайн багш бэлтгэсэн сургуулиуд үнэхээр өөр байдаг. Би жишээ нь Чингэлтэй дүүргийнхээ ерөнхий боловсролын сургуулийн төгсг ангийн оюутнууд донд сүүлийн 6 жил дандаа нөгөө эсэлтийн шалгалтанд бэлгэх бэлтгэх ийм уралдаан болоод тэднэрийг э, одоо боломж өгөх тийм шалгалтууд уралдаан олимпиадууд байнга зохион байгуулдаг. Эндээс харахад төвийн сургуулиуд маш хүүхдүүдэн тэр математикийн олимпиадад, англи хэлний олимпиадад эсэлтийн ерөнхий шалгалт өгөх, бэлтгэх тэр олимпиадууд маш амжилттай оролцоход захын сургуулиудын хүүхдүүд маш өрөвдөлттэй байдалтай байдаг. Тэгээ учир шалтгаан нь юу юм гэхээр багшийн асуудал байгаад байгаа. Тэр э, хотын захын сургуулиудад очиж багшлах багш өнөөдөр дотмог байна. Бас хангалтгүй байна. А багш энэ Зарим сургуулиудын багш нарын үнэлэмж өндөр байхад зарим сургуулиуд нь үнэлэмж бага байх. Ингээд энэ өөрөө боловсролын ялгааг бий болгож үндсэн хуулиар олгогдсон эрхээ хүүхд багчууд маань ялгууртай эдэлж байгааг харахад үнэхээр харамсалтай байсан. Тэгээ одоо бид боловсролын энэ ерөнхий багц хуулиар энийг л халах ёстой гэж бодож байгаа. Би тэгээд э, энэ хамгаалалтын сайд болон боловсролын салбарынхнаас энэ боловсролын ялгааг энэ багшийн чадамж тэр сурж байгаа хүүхдүүдэд нөхцөл орчин сурж байгаа боловсрол эзэмшиж байгаа энэ орчин энэ тэрэг энэ хуулиар яг ийм ийм зүйлээр бид халж чадж байгаа гэсэн тэр тодорхой заалтуудыг та бүхэн мань нэгдүгээр надад хэлж өгөөч. Хамгийн гол нь бид багшаа яаж бэлтгэх юм? Энд ингэж л албан боловсролоос гадна албан бус боловсрол эзэмшүүлэх гэж нэгдүгээрт энийг чухалчил сая ажлын хэсгийн ахлагч энэ ярьж байна л да. Гэтэ энэ албан бусыг эзэмшүүлээгээд багшийн боловсрал чадамж шууд бол дээшилчихгүй. Багшийг бэлтгэх энэ институц энэ тогтолцоогоо үнэхээр өөрчлөх хэрэгтэй. Бид нар энэ одоо Финланд улс яаж багшаа бэлтгэдгийг бүгд найрамдах Солонгос улс жишээлбэл Япон улс тухайн ихтэй сургуулийн хамгийн мундаг төгснийн тихон тухайн сургуульда багшаараа үлдээдэг байхад манад багшийн өнөөдөр сургууль маань ямар байгаа хэлээ те. Тийм учраас энэ боловсролын багц хуулиар багш бэлтгэх, багшийг чанаржуулах, тэр багш үнэхээр хүүхд сурахын тулд бүхэл сэтгэл зөрхөө зориулахад яаж ажиллах ёстой вэ? Яаж энэ тогтолцоог бүрдүүлэх ёстой вэ? Энэ дээр нэгдүгээр тодорхой хариулт өгөөч гэж хэлмээр байна. За хоёрт нь энэ хамгааллын сайдаа сая англи хэлийг одоо үндсэн гадаад хэл болго оруулж байгааг бол би 100% дэмжиж байгаа. Энэ бол маш сайн. Харин хүүхдүүд нэгдүгээр ангиас энэ шууд ингэж гадаад хэлээр сурах нь өөрөө эрсдэлтэй А тийм учраас энэ нэгдүгээр ангиас гэсэн юм сүлүүд олон нийтийн сүлжээнд явснаас нэлээд их маргаан дагуулж байна л да. Хүүхэд нэгдүгээр ангид орохдоо нөгөө бичиг үсэг сайн сурах за тоо математик гэдэг ачаал их байдаг. Тэгэхээр та 3 дугаар ангиас юм уу 1 дугаар ангиас юм уу энэ энэ төрөө маш тодорхой болгож хариулт өгөх хэрэгтэй байна. Тэгээ эдгээр зөвлүүд асуулт аваад шаардлагатай бол тодруулъя.